Olá, boa tarde, os amigos. Sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos apresentar aqui o, o pêndulo iônico. Que é esse pêndulo. Ele tem 60 centímetros de corrente para que você possa trabalhar com ele em pé e andar com ele interno, como, por exemplo, no campo. Você vai andar no campo, parte de mineração, então ele tem uma corrente já no tamanho certo. Agora você pode trabalhar com ele já segurando em cima. E você também pode trabalhar com ele em cima da mesa. Que é um que nós estávamos desenvolvendo para que pudesse ser trabalhado em cima da mesa. Então ó, é, a gente vai fazer uma demonstração dele, da capacidade dele. E aí mostrar para o pessoal o que, que é capaz. Aqui ele tem a câmera, né, a parte da câmera dele. Você coloca, por exemplo, o testemunho e fecha. Então hoje nós vamos dar uma demonstração dele na parte de, de mineração, por exemplo, seria ametista, esmeralda, é, é, rubim, ouro, quartzo, normalina, diamante. Então nós vamos começar aqui com o rubim. O rubim está aqui, ó rubim vermelhinho. Nós vamos colocar na câmera, dentro da câmera dele. Então aqui ele está com rubim na câmera. Fechamos. Aqui nós temos um outro saquinho, que está com vários rubins aqui dentro. E aqui agora nós vamos ver como é que ele vai trabalhar aqui em cima. Aqui a, corrente é o seguinte, você vai trabalhar em cima da mesa, você pega a corrente, ó, deixa na mão eu curto ela dentro da mão, e você leva esse dedo, esse dedo aqui, ó, você deixa aqui em cima. Então agora ele que vai trabalhar em cima do rubim. Você encolhe o tanto que você precisar encolher aqui, ó. O tanto que você precisar encolher, você deixa aqui, ó. Porque para quando o pêndulo é só para trabalhar em cima da mesa, ele precisa mais que é 25, 30 centímetros de corrente. Então no caos aqui, ele vai trabalhar aqui agora no rubim. Ele, ele já está achando rubinha, já achou. Ele já está começando a girar. Por quê? Porque é rubim que está embaixo. Ele está com rubim na câmera. Agora, com, com que ele está com rubim, ele dá um pouquinho de corda para ele aqui para melhorar, para girar. Ele está girando porque ele está com o Rubim na câmera e o Rubim também está embaixo. Agora nós vamos fazer o outro teste. Vamos tirar o Rubim e nós vamos colocar um quartz. Então, agora é um quartz que está aqui. Aqui no quartzo ele não vai nem mexer. Ele está totalmente parado. Você pode esperar que ele não vai rodar para lado nenhum. Por quê? Porque não é o material que está na câmera dele. O material que está na câmera dele é Rubim. Agora, se eu tirar o, o quartzo daqui e colocar o Rubim, ele vai trabalhar no Rubim. Aí, só, só você colocar, ele já começa a movimentar. Ele já está movimentando. Veja aqui em cima minha mão está parada ele já está rodando o rubim, porque o rubim está embaixo. Mas se você pôr outro, qualquer outra coisa que ele não roda. Então, agora nós vamos colocar o chumbo. Nós estamos colocando o chumbo e ele vai ficar parado do mesmo jeito. Ele não vai rodar, porque está embaixo é chumbo. Então é, veja bem, ele roda conforme o material que está nele. Aqui ó, nós temos o ouro. Vamos colocar um pedaço de ouro. Aqui, ó, mostrar o pessoal na câmera, não sei se está dando para ver aí. Esse é o ouro. Ele não vai rodar também, por quê? Porque ele está com o rubim na câmera. O rubim na câmera não vai rodar em cima do ouro. Você pode ficar meia hora com ele aqui em cima que ele não vai mexer. Então, agora nós vamos tirar o rubim. Virar um rubim de grama. Agora vamos colocar o chumbo. Está com, uma, tá com uma pedra de chumbo aqui mesmo. grande. Vamos ver se vai dar, mas vai dar. Agora nós estamos com o chumbo. Lembrando pessoal e sempre você deixa a parte aqui, ó, a parte aqui da tá corrente você deixa fechada aqui dentro da mão. E esse dedo aqui sempre nessa posição aqui, ó, sempre fechando aqui na corrente. E os outros quatro dedos fechando com a mão. Então, agora nós estamos com chumbo. Chumbo na cama e chumbo embaixo. Então vocês vão ver que agora ele vai começar a rodar. Agora ele está rodando. Por quê? Porque ele está com chumbo. Ele está com chumbo, ele vai rodar no chumbo. Agora nós vamos tirar o chumbo e vamos colocar aqui o nióbio. Isso aqui é o nióbio, o pessoal já conhece, tem meu vídeos aí com nióbio. Ele não vai girar, por quê? Porque é nióbio. Não vai girar, só vai girar aqui se eu pôr chumbo aqui. Então veja bem, ele só roda no fumo porque ele está com fumo. Agora nós vamos à esmeralda. Aqui estamos aqui com, com a esmeralda. Vamos colocar a esmeralda dentro. Pedacinho de esmeralda. E vamos fazer o teste na esmeralda. Esse pêndulo ele foi desenvolvido justamente para isso, para que o pessoal possa é, trabalhar com ele, por exemplo, achou um mineral, já testa. É, você pega aí um, você acha que é esmeralda, você pega um pedacinho de esmeralda e testa. Agora ele aqui ele está com esmeralda. Não sei, ó, a esmeralda já começou a movimentar, já está rodando. Quer dizer, ele rodou porque a esmeralda está embaixo. Agora nós vamos tirar essa esmeralda. Vamos colocar aqui quartos. Vou colocar o quartzo, é da mesma família da esmeralda quartzo. Agora o quartzo ele não vai rodar. Você vê que a distância está a mesma, ele não vai rodar. Por quê? Porque não é esmeralda. Uma, uma não é igual à outra. Não é porque uma é pedra, outra é pedra, que vai rodar na pedra. Não vai. Você pode ficar aqui meia hora com ele aqui em cima que ele não roda. Então vamos tirar o corte. Vamos colocar ametista. É a mesma coisa. Você pode ficar com ele aqui um tempão que ele não roda. Vamos tirar a ametista. Vamos colocar a esmeralda de volta. Ó, você pôs a esmeralda ele já começa a se mexer, ó. Aqui ele já está girando em cima porque a esmeralda está marcando. Então, é muito simples. Você tira a esmeralda da câmera, coloca aqui de volta. Agora nós vamos colocar o ouro colocando então, coloca um ouro na câmera, aqui né? um pedacinho de ouro, estou colocando na câmera. Esse ouro está ruim de entrar essa chapinha aqui, mas vai dar certo. Agora nós colocamos o ouro na câmera né? e outra chapinha de ouro aqui em cima. Olha bem. Ó, ele já começou a rodar no ouro. Tá rodando. Tá, tá devagarzinho, mas ele vai acelerando. Ó, isso ele tá rodando no ouro. Agora, se eu tirar o ouro daqui, Eu vou tirar o ouro e colocar o chumbo. Veja bem, ele não vai fazer nada em cima do chumbo, porque não é ouro. Então ele vai ficar parado. Se eu ficar do jeito que está aqui, ele fica aí é tempo todo. Então ele não gira em cima do chumbo. Agora, veja bem, se eu tiro o chumbo, coloco de óleo, também nada vai acontecer. Ele vai ficar parado e não vai fazer nada. Se eu pegar a turmalina, turmalina nele, também nada vai acontecer. Agora veja bem. Nós fizemos, acabar tá de fazer o teste com o ouro. platinha de ouro e tem outra placa de ouro. Agora nós vamos fazer o teste com uma ametista. Aqui tem uma ametistinha que nós vamos colocar aqui dentro. Agora começou a chover forte aqui de novo. Então ó, vamos, vamos voltar aqui, ó. Vamos pôr uma ametista embaixo. Agora nós estamos com a ametista embaixo, ó. a ametista está a 10 centímetros da ponta do pêndulo. Ele já começou a girar. E agora ele vai aumentando o giro dele, cada vez mais. Aqui se eu ficar mais tempo ele vai aumentando. Por quê? Porque eu estou com a anestista na câmera dele, então ele vai reconhecer o que sistema. Agora vamos tirar a ametista. Vamos colocar a turmalina vai colocar uma formalina e não vai fazer nada, vai nem se mexer, se for lá for do mesmo jeito vai continuar. Por quê? Porque a formalina não é agressiva. Então, você pode ficar esperando aqui que ele se mexe, ele não vai se mexer. Agora nós vamos tirar a mexida. E vamos colocar o quarto. Aqui tem um pedacinho do quarto vamos colocar na câmera. E aqui nós temos um outro quarto. Agora vocês veem para vocês verem. Ó, é um quarto na cama e outro quarto embaixo. Ó, ele já começou a se mexer, ele já reconheceu que é outro quarto embaixo. Ele já vai aumentando a velocidade. Agora quanto mais você esperar, mais ele aumenta a velocidade. Porque é um quarto reconhecendo o outro. Então agora nós vamos tirar o quarto. Nós vamos pôr a metista. Vamos ver se ele reconhece a metista como quarto. E a metista é da mesma família do quarto, só muda é alguma coisa. Não reconhece a metista como quarto. Né? Como aquele lá. Então, ele só vai reconhecer com uma, com uma metista. Se for o testemunho da metista, ele reconhece com uma metista. Então, nós se mexe. Agora vamos tirar o quarto. Vamos colocar o nióbio. Agora é o nióbio que nós vamos testar. E a corrente é comprida, mas ela tem que ser comprida. Aqui nós estamos trabalhando em cima da mesa, então a corrente trabalha curta. Agora aqui está o nióbio e nós estamos com o nióbio na câmera. Então agora ele já começou a se mexer porque ele já começou a conhecer o nióbio. Então ele já está girando e vai cada vez aumentando mais. Por quê? Porque é o nióbio que está na câmera dele. Agora vamos tirar o miolo. Agora nós vamos o que é mais esperado, né? é o diamante. Dentro desse saquinho nós temos um diamantinho. E aqui dentro nós temos vários diamantes. E aqui, ó, não sei se dá pra ver na câmera aí, mas tem um diamantinho pequenininho aqui dentro. Então nós vamos colocar ele aqui dentro. Agora nós estamos com diamante na câmera. tá? Aqui só vai rodar se for diamante que vem embora. Se não for diamante eu não rodo. Ele está rodando, porque é diamante. E o diamante ele tem uma boa energia, ele roda mais forte. Agora, se eu tirar o diamante de baixo, ele para, parou. Se eu colocar o diamante, ele começa de novo. Agora nós vamos tirar o diamante, vamos colocar rubim. O rubim tem dureza 9, vocês sabem, né? o diamante é 10. Agora nós estamos com o rubim embaixo, ele nem vai se mexer no rubim, por quê? Porque rubim não é diamante. Você pode ficar esperando aqui que nada vai acontecer. Nós então, vamos tirar o rubim. Vamos pôr aqui um ametista também mala vai acontecer também, porque a Letícia também não é na mão. Mas vamos, vamos fazer outro. Uma com esmeralda. Também não vai se mexer na esmeralda, porque não é diamante. Vamos cortar vamos cortar os diamantes. Ó, ele já começou a se mexer. Já começou a rodar. Por quê? Porque ele está com diamante na cama e tem diamante lá. Então é, é uma questão muito simples. O que tiver na câmera dele e o que tiver aqui em cima, em cima da folha, é o que vai rodar. E se você tiver no chão também é a mesma coisa. Ele te dá a direção, que é outro vídeo que nós vamos fazer pela frente, mostrando como achar a direção. E, por exemplo, o eixo da direção de diamante, você vai, se ele rodar tem diamante, se ele não rodar não tem diamante. Então agora nós vamos a outro teste. é por isso que ele chama pêndulo Agora para ver se eu tiro daqui de dentro, né? Assim que ele é fácil tirar. Deixa, né? Não vai sair daqui Eu tenho que buscar uma ferramenta lá para tirar ele daqui. Vê com quantos minutos nós estamos aqui. Nós já estamos para encerrar esse vídeo. grama ali, ó. Que eu taco tá um papelzinho, ele gruda lá dentro, fica tá ruim de sair para fora. Né? Então agora, nós vamos fazer mais aqui uma demonstração bem curta. Então agora aqui, ó, pena, você só roda se for diamante, não for diamante você não roda. Ó, ele nem se mexeu. Por quê? Porque não é diamante. Agora ele não tem nada na câmera, nada. Agora ele está com o comando de voz. Então ele nem se mexeu. Vamos pôr que é metido. Pena, você só roda se for diamante. Se não for diamante, você não roda. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele roda. Não rodou. Está quieto. Vamos para o quarto. Vendo? Só roda se for diamante. não for diamante, você não roda. Não rodou. Por quê? Porque não é diamante. Agora nós vamos colocar o diamante. Vendo? você só roda se for diamante. Se não for diamante, você não roda. olha ele já começou. Ele já está reconhecendo que é diamante. Começou a rodar. Por quê? Porque ele reconheceu que é diamante, ele está sob comando de voz, que é a radiestesia. Ele rodou porque é diamante. Ele demora um pouquinho a reconhecer, mas roda. Agora nós vamos tirar o diamante e pôr esmeralda. Pena, você só roda se for diamante. Ele vai esperando um pouquinho. Você tem que esperar um pouquinho, ver se ele reconhece que é diamante. Não está reconhecendo. Não está reconhecendo que é diamante. Pensa, você só roda se for diamante. Pois é, está quietinho, não rodou porque não é diamante. Então é isso aí que eu falo pessoal, esse material ele é, ele é preparado para trabalhar com comando. Vamos dizer o seguinte, você não tem que muito, por dentro, você pega e trabalha com comando. Por exemplo, aqui eu tenho esmeralda, eu acho um pedaço, uma pedra lá, eu penso que é esmeralda. Então eu quero fazer o teste. Então veja bem. Pena, você só roda se for esmeralda, se não for, você não roda. Ele já começou a rodar porque ele já reconheceu que é esmeralda. Então você veja bem, quanto mais você esperar agora, mais rápido ele vai rodando. Outra, você tem que sempre esperar para que ele, dê, que ele reconheça. Porque a, quando você não tem nada na câmera, ele é um pouquinho, demora um pouquinho mais para ele reconhecer. Então ele reconheceu que é esmeralda. Agora nós vamos no rubim. Não, vamos no ouro, cara, Uma vez. É, você só roda se for ouro. Se não for ouro, você não roda. Ó, então você veja bem que ele já está reconhecendo. Rodou. Por quê? Porque é ouro. Então eu espero aí que os amigos aí tenham interesse por esse produto. O produto vai estar disponível e a descrição está embaixo do vídeo aí para quem tiver interesse. Agora nós vamos mostrar uma apresentação rápida das variônicas, que o vídeo está ficando muito longo. Essa daqui é a variônicas número 1, um, que o pessoal já conhece. Hoje nós não vai ter uma live, nós ia ter às 5 horas, porque vai ter o vídeo. Essa é a vara número 1. Um. Essa é a número 2. Também trabalha com comando de voz, também trabalha com testemunho. Essa é a telescópica. Também o pessoal já tem conhecimento dela. É ela é o par. Ela não escolhe. Vocês viram ela, trabalha com ela girar. É, aberta. Você leva a ponta do dedo, fecha ela, tampa de volta e carrega. Você pode carregar as duas variônicas no bolso. E você pode carregar las no bolso. E temos aqui a número 4, também que é toda de cobre também. É uma vara simples, mas muito boa, muito velhinha, boa de trabalhar com ela. E nós vamos encerrar esse vídeo, porque esse vídeo está ficando muito longo. Então, e dos amigos aí, não se esquecer de dar o like e se inscrever no canal. E uma boa tarde Maurício última